የኦሮሞ ልጅ አገር ወዳዱ የኦሮሞ ልጅ አገር ወዳዱ ሲታክሳቸው ታሪክ ለጎዱ ታሪክ ለጎዱ ውሸት ስጋቸው ክደት ራሱ ሰላም መጠቀም ሁሌ ለራሱ ሁሌ ለራሱ አመሉ ከፍቶ ተከሰከሰው እናቱን አገር ተተከሱ እሺ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን ዶክተር ማሪቱ ለገሰን እናመሰግናለን። የሚዘፍን የሚያነቃቃን ወንድማችን እናመሰግናለን። ርቀታችሁን ጠብቁ። ኢትዮጵያዊነት በዋሽንግተን ዲሲ እየነገሰ ነው ያለው እየነገሰ ነው ያለው ወዳጅም ጠላትም የወቀው ኢትዮጵያ ከፍ ትላለች። እኔ ሰላሳ ዓመት በሙሉ ለሀገር የምለፋው ለኢትዮጵያ እንጂ ለጥቅም ለምናምን አይደለም። እና እነዚህ ምንድነው ፌስቡክ ነው ፌስቡክ ነው የምትሳደቡትን ሰዎች አቁሙ፣ ንገሩልን። እኛ ኢትዮጵያውያኖች ነው የምንሰራውም ለኢትዮጵያ ነው የምናገለግለውም እንደዛ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን እዚህ ያላችሁ ለነዚህ አርቲስቶች እውነት ስራቸውን ትተው ይህን ሙሉ ቀን ሙሉ እዚህ ስለዋሉ ትንሽ ማነቃቂያ ያስፈልጋል። እስኪ አንዳንድ ነገር ብሉና ትንሽ የሞራል ነገር ያስፈልጋል። የተቻላችሁትን ያህልም ብታደርጉ ጥሩ ነው። ለሞራል ለሞራል ስለሆነ ነው። እንደው የተቻላችሁትን ያህል ለአርቲስቶቻችን ለወደፊት በኢትዮጵያ ጉዳይ በጋራ የሚሰለፉ ከአሁን በፊት ብዙ የሰሩ እንግዲህ ወደ ዛሬው ዋና ፕሮግራም እንገባለን። የዛሬው ዋና ፕሮግራም የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ምክር ቤትና የዲሲና አካባቢው አስተባባሪ ኮሚቴ በጋራ ያወጣውን በዓለም አቀፍ ደረጃ በዛሬው ሰልፍ የሚተላለፈው መልእክት ለኢትዮጵያውያንና እዚህ ላላችሁ አገር ቤት ላለው ሁሉ በጋራ እናስተላልፋለን። የሁላችንም ድምፅ የሆነውን መግለጫ አነባለሁ። የኢትዮጵያ የሚመጣውን ጠላት ሁሉ በጋራ የመመከት ያለን ጀግና ህዝብ መሆናችን ይታወቃል። ይኸው ጀግንነታችንና የነጻነት ታሪካችን ሀገራችን አፍሪካ አልፎ የዓለም ጥቁር ህዝቦች የታሪክ አካል ሆኖ መወሰዱም አይዘነጋም። ነገር ግን መተኪያ የሌላት ሀገራችን ከዓለም ካርታ እንድትፋቅ ፍላጎት ያላቸው አገር አፍራሽ ኃይሎች ኢትዮጵያ ትውደም የሚል ዘግናኝ መፈክር ማሰማታቸው እጅግ በጣም አሳዝኖናል። በውጭ የምንኖር ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያ ነው ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎችን በጋራ ለመቃወምና ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ ነው። ኢትዮጵያ ምንጊዜም ከፍ ትበል። እነዚህ በኦኤምኤን ሚዲያ ላይ ቀርበው ከመስከረም 30 2013 ጀምሮም በሚል ሊያነግስ የሚችል አዋጅ አውጀውብናል። በመቀጠልም ስርዓተ አልበኝነትን ለማስፈን ህልማቸውን ለማሳካት ሲባል በአሜሪካና በአውሮፓ ከተሞች የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በማውረድ በማውረድና በመቅደድ ታፍሮና ተከብሮ የኖረውን ጥንታዊ ሉዓላዊነታችን የመርገጥ ሙከራ አድርገዋል። ከኢትዮጵያ ንባር ባላንጣዎች ጋር በመሻረክ የጥላት እኩይ ዓላማ ለማስፈጸም በጋር ተንቀሳቅሰዋል። በዓለም መድረክ ታፍራና ተኮራ በነፃነት የኖረችውን የባለረጅም ታሪክ ባለቤት ኢትዮጵያችንና መላውን ህዝብራችንን የመግፈፍ ተግባራዊ እርምጃ ወስደዋል ያሉትን ግለሰቦችና ድርጅቶችን በቀጥታ አስፈራርተዋል፣ እያስፈራሩም ይገኛሉ። ዓላማቸውንና ፍላጎታቸውን ሁሉ በኃይልና በጉልበት ለማሳካት ረጅም እርቀት ተራምደዋል። እየተራመዱ ናቸው። ስለዚህ እኛም አላቸውም ለጽንፈኞች አንተኛም። ለዚህ ነው ትልቁ የእኛን አንድነት ማረጋገጫ ሰልፍ ዛሬ የተዘጋጀው። በእነዚህ አስነዋሪ ድርጊቶቻቸው የተቆጩና በእጅጉ ያዘኑ አገር ወዳድ ግለሰቦች፣ ማህበራትና ድርጅቶች ተሰባስበው በውጭው ዓለም የጎደፈውን የኢትዮጵያን ስም ለማጽዳት የሚያስችል ሀሳብ በማመንጨትና ተግባራዊ ዝግጅት ማድረግ የሚለውን እምነት ወደ ተግባር እንዲተወስዶ የሚንቀሳቀስ አካል ስላስፈለገ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት ዋና አስተባባሪ በመሆን ሌሎች ማህበራትና ድርጅቶች ግለሰቦችና ደጋፊዎችን በማሰባሰብ ተባባሪ በማድረግ በሀገር አፍራሾች ቀነቀጥሮ በመስከረም 30 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ በዓለም አደባባዮች ኢትዮጵያን በዓለም አደባባዮች ከፍ ለማድረግ በመላው ዓለም አገር ሰልፎች ማዘጋጀት አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ይህ የዋሽንግተን ዲሲ ሰልፍ የዓለም በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያዊነት ድምፅ በተሰኘ ስያሜ ኢትዮጵያ ነበረች፣ ኢትዮጵያ አለች፣ ኢትዮጵያ ትኖራለች በሚል መርህ ቃል የታጀበ ዓለም አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ እየተካሄደ በሁሉም ዓለም ሌት ተቀን የሰሩ ዲያስፖራ ምክር ቤት አባላት ከመላ ዓለም ከተሞች የተውጣጡ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ምክር ቤት አባላት ስንል እንደው ሂድን የሆነ ነገር የተደበቀ ነገር እንዳይሆን አብይ ገብረ ህይወት እዚህ አሉ፣ አንድ ናቸው። አቶ ጣሰው ገብረ መላከ ህይወት፣ እኔ ራሴ እንደገና ደግሞ አቶ ግርማ ታፈሰ እዚህ ያሉ እነዚህ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ምክር ቤት አባላት ዓለም አቀፍ ውስጥ የሚሰሩ ሆነው የዲሲና አካባቢውን በማስተባበር አቶ መኮንን፣ አቶ በቀለ ሌሎችም የዚህ አካባቢ አገር ወዳድ ሰልፍ በማዘጋጀት ልምድ ያላቸው ወንድሞቻችን ከፍ ያለ ምስጋና ይገባቸዋል። ሌሎቻችሁ አብደላ ሁሉንም ስማቸው በዲሲ አካባቢ የተዘጋጀውን ሰልፍ የመሩ አሉ እንልያ ሁሉም እዚህ አካባቢ የሚገኙ የኮሚቴያችን አባላት መሆናቸውን እግረ መንገደን እገልጻለሁ። ታላቅ ምስጋና። የተከበራችሁ ሰልፈኞች፣ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያዊነት ድምፅ ተጫለች ሞች የተውጣጡ ኮሚቴዎች እንዲሁም የዋሽንግተን ዲሲ ሰልፍ አስተባባሪ አባላትና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን በሀገራችን ጉዳይ ላይ ሰለችን ደከመን የማይሉ የሰልፉ ተሳታፊዎች ላበረከቱት የተለመደና የላቀ አስተዋጽኦ በዚህ በሰልፈኛውና በአዘጋጅ ኮሚቴ ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። እንግዶቻችንና የሰልፉ ታዳሚዎች በያላችሁበት ሆናችሁ በሚዲያ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ኢትዮጵያን በሙሉ ይህ ሰልፈኛ በራሱና ይህንን ሀሳብ በሚጋራው የዲያስፖራ ማህበረሰብ ስም ለኢትዮጵያ መንግስት እና ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት ሁሉ እንዲደርስ ያዘጋጀውን የአቋም መግለጫ እንደሚከተለው ይቀርባል። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ከዘር ሀረግ፣ ከፖለቲካ ከንግድ ኩባንያ ከማንኛውም የግልና የቡድን ፍላጎቶች በላይ መሆኑን ለወዳጅም ለጠላትም አበክረን እንገልጻለን እንገልጻለን። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ሀገራችን የተወሰኑ ግለሰቦችና ቡድኖች የተከሏት ሲያሻቸውም የሚያፈርሷት ድንኳን ሳትሆን በእናት በአባቶቻችን ደምና አጥንት የተገነባች ሀገር ስለሆነች ማንም አይቻልም አይቻልም። ሶስተኛ ጽንፈኞች በኢትዮጵያ ፓስፖርትና ቪዛ ተጠቅመው ወደ ውጭ ወጥተው ኑሯቸውን ካመቻቹ በኋላ ህዝባቸውና ሀገራቸውን down down ኢትዮጵያ እያሉ በውጭ አደባባዮች ኢትዮጵያን ለማዋረድ ሞክረዋል። በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ወጥተው የእክልን ዘር ግደል፣ ጎሳ ጨፍጭፍ፣ የእክልን ሃይማኖት አጥፋ እያሉ ህፃናቶችን ጭምር በጥላቻ አጥምቀው በማሳደግና በስድብ በስድብ ቋንቋ አሰልጥነው በማሰማራት ከባህላችን፣ ከወጋችን፣ ከሃይማኖታችን፣ ከስርዓታችን ያፈነገጠ መራራ የጥላቻ ንግግሮችን አስደምጠውናል። እነዚህ ለራሳቸው ተዋርደው ሀገራችንን ለማዋረድ የጣሩ ከሃዲዎች ካዲዎችን በመለየት በያሉበት ሀገር ህግና ስርዓት መሰረት እንዲጠየቁ በማድረግና በህራልጣለን አራተኛ በተለያዩ የዓለም ሀገሮች በሚገኙ ኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንጽላዎች ተመድበው ከሚሰሩ ዲፕሎማቶች መካከል ኃላፊነታቸውን በመዘንጋት ወይም ሆን ብለው በግል ጥቅም ምክንያት ሀገራቸውንና ህዝባቸውን በሚጎዳ መልኩ የለውጥ ሂደቱን በማደናቀፍ ተግባር ላይ የተሰለፉትን በተመለከተ መንግስት በአስቸኳይ እርምጃ እናሳስባለን እናሳስባለን። ለምሳሌ አሁን ዝግጅት ባንዲራ እስኪያወርዱ ድረስ የተደረገው የዲፕሎማቶች ውስጥ ያሉ ዲፕሎማቶች ከጽንፈኞች ጋር በሚያደርጉት ሀሳብ የምናቀርበው። ስለዚህ በለንደን እንደተደረገው ሁሉ በተለያዩ ኤምባሲዎች እና ቆንስላዎች የድሮ የህወሓት ተላላኪዎች እና ዘመዶቻቸው ተወሽጎ ስላሉ እነዚህን አጣርቶ መንግስት እንዲያጠራ እንጠይቃለን እንጠይቃለን። አምስተኛ በድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በኢትዮጵያውያን ላይ የደረሰው ዘግናኝ ጭፍጨፋና የከተሞች መውደም በከፍተኛ ሀዘን ተመልክተናል። ይህንን አስመልክቶ መንግስት ህግን ለማስከበር የወሰደውና እየወሰደ ያለውን እርምጃ እናደንቃለን። ወደፊትም የህግ ማስከበር ስራውን አጠናክሮ እንዲቀጥል እናሳስባለን። እኛ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት የህግ የበላይነትን በመላው የሀገሪቱ ለማረጋገጥ የሚደረገውን እንቅስቃሴ በብርቱ እንደግፋለን። በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚገኙ ጽንፈኞችና ለውጥ ቀልባሾች ተቀናጅተው በቤንሻንጉል ክልል ዜጎቻችን በመግደል እና በማቁሰል ከዚህ በፊት በተለያዩ የሀገራችን ከተሞች እንደፈጸሙት ሁሉ ዛሬም የተለመደ ጉዳት ማድረሳቸውን አምርረን እናወግዛለን እናወግዛለን። የዚህ ድርጊት ሀሳብ ጠንሳሾች መሪዎችና ፈጻሚዎች ላይ መንግስት ጥብቅ የሆነ እርምጃ እንዲወስድባቸው ተጎጂዎች በአስቸኳይ ፍትህ እንዲያገኙና ከአደጋው የተረፉ ወገኖቻችን የመልሶ ማቋቋም ድጋፍ እና እርዳታ እንዲያገኙ እንጠይቃለን እንጠይቃለን። ስድስተኛ ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብትን ከለላ አድርገው ኢትዮጵያን ለመበታተን የወያኔ ሴራን ሰንቀው በደቡብ ኢትዮጵያ የተሰማሩ እና ድርጅቶችን ህዝብ በሚገባ ስለሚያውቃቸው መንግስት ከህዝብ ጋር ተባብሮ ህግ ህግ ፊት እንዲያቀርባቸው እንጠይቃለን እንጠይቃለን። ለምሳሌ በወላይታ ዞን ከህገ መንግስታዊ ስርዓቱ የክልሉና የፌዴራል መንግስቱን ባንዲራ በማውረድ በምትኩ በህግና በህዝብ ያልታወቀ ባንዲራ በመስቀል የኢትዮጵያን አገራዊ ህልውና አደጋ ላይ ለመጣል ከፍተኛ እንቅስቃሴ በሚያደርጉ ስርዓት አልበኞች ላይ መንግስት ህጋዊ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን እንደግፋለን እንደግፋለን። ሰባተኛ አሸባሪዎች በኢትዮጵያ በተለያዩ ክልሎችና ወረዳዎች ውስጥ በሰዎች ህይወትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል፣ ሽብር ፈጥረዋል፣ ሁከት አስነስተዋል፣ እንዲሁም ህዝብ ለህዝብ ለማጫረስ ሲሰሩ ተገኝተዋል ተብለው በህግ ቁጥጥር ስር የሚገኙ ተጠርጣሪዎች ሰብአዊ መብታቸው ተጠብቆ ነፃና ገለልተኛ የዳኝነት አገልግሎት እንዲያገኙና የጉዳቱ ሰለባ ለሆኑ ወገኖቻችን ፍትህ እንጠይቃለን። ስምንተኛ በሀገራችን ኢትዮጵያ የፖለቲካ ስልጣን የሚገኘው በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ብቻ ይሆናል ብሎ መንግስት በገባው ቃል መሰረት ቃሉን እንዲጠብቅ እንጠይቃለን፣ እናሳስባለን። ዘጠነኛ በክልል በየክልሉ ከህገ መንግስት ውጪ ልዩ ኃይል ሚሊሻ በሚል ስያሜ የተቋቋሙ የጸጥታ ኃይሎች በክልሎች መካከል የፍጥጫና የስጋት ምንጭ ሆነው ታይተዋል። ስለዚህ ከስጋት ፈጣሪነት ወደ ስጋት አስወጋጅነት እንዲለወጡ ሲባል በፌደራል የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ስር ሆነው የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ሰላምና ደህንነት ቢያስጠብቁ የተሻለ ውጤት እንደሚያስገኙ መጠቆም እንወዳለን እንወዳለን። አስረኛ በኢትዮጵያ የመሬት ጉዳይ ላይም በኢትዮጵያ የመሬት ጉዳይ ዛሬም እልባት አላገኘም። ስለሆነም መሬት የሙሰኞች የወርቅ ጉድጓድ ሆኗል። በዚህም ግንባር ቀደም ተጠቂዎች አርሶ አደሮች የሀገራችን አርሶ አደሮች ናቸው። መንግስት ለመሬት ዘላቂ መፍትሄና ለተጎጂ አርሶ አደሮች ልዩ ትኩረት እንዲሰጥ እና ኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎችም ፍትሐዊ አገልግሎት እንዲያገኙ እንዲደረግ እንጠይቃለን። እንጠይቃለን። አስራ አንደኛ የኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግር ይቀርፋሉ፣ የኢትዮጵያን ገጽታ ከመጥፎ ወደ በጎ መልክ ይለውጣሉ ተብለው በመንግስት ከተነደፉ ታላላቅ ፕሮጀክቶች መካከል አንደኛ የአረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክት ሂደት፣ ሁለተኛ የአባይ ግድብ ግንባታና ዲፕሎማሲያዊ ጥረት፣ ሶስተኛ የእንጦጦ የአንድነትና የሸገር ፓርኮች። ዛሬ እንግዲህ የእንጦጦ ፓርክ ምረቃ አይተናል። በጣም ደስ የሚል ነው። ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። የአረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክት የአባይ ግድብ ግንባታና ዲፕሎማሲያዊ ጥረት፣ የእንጦጦ የአንድነትና የሸገር ፓርኮች ስምረት በአማራ ጎርጎራ፣ በኦሮሚያ ወንጪና በደቡብ ኮይሻ በተባሉ ስፍራዎች ገበታ ለሀገር በሚል ፕሮጀክት መንግስት ላወጣው እቅድ አድናቆትና አክብሮት አለን። ለዚህ ፕሮጀክት መሳካት አቅማችን የፈቀደን ሁሉ ለማድረግ ቃል እንገባለን እንገባለን ቃል እንገባለን። የአባይ ግድብ እንደተጀመረ እንዳስጀመር ነው እናስጨርሳለን። ተገቢውን ድጋፍ እናደርጋለን። አስራ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ባለፈው ስራ ተንሰራፍቶ በቆየው ብልሹ አገዛዝ የተነሳ ውስብስብ ችግር ውስጥ መግባቷ የሚታወቅ ነው። ችግር ለመላው ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ስጋት ሆኖ እንደነበር ይታወሳል። ነገር ግን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው የለውጥ መንግስት ኢትዮጵያን ከገባችበት አደጋ ውስጥ ለማውጣት ሲባል በጥንቃቄ የወሰዳቸው እርምጃዎችና ውሳኔዎች መላውን ኢትዮጵያዊ ማስደሰቱ አይዘነጋም። ይኸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥረት በዓለም ዙሪያም በመታወቁ ኢትዮጵያ በሰላም የኖቤል ሽልማት ታሪካዊ መዝገብ ላይ ስሟ እንዲጠቀስ ከማድረግ ጀምሮ በዚህ ጠቅሰንና ዘርዝረን የማንጨርሳቸው አያሌ አበረታች እርምጃዎች በተከታታይ በመወስዳቸው ልባዊ አድናቆትና ምስጋናችንን እናቀርባለን። የኢትዮጵያ ቀጣይነትም በዲሞክራሲ ሂደት እንዲረጋገጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የያዙትን አቋም አጠናክሮ እንዲቀጥሉ ድጋፋችንን እንሰጣለን ድጋፋችንን እንሰጣለን። አብያችን ለሀገራችን አብያችን ለሀገራችን ኢትዮጵያ ወደፊት ኢትዮጵያ ወደፊት። አመሰግናለሁ። ከዚህ